大家好，我是阿卡，我是贝拉，我们是阿卡贝拉。哎，你不是要甩头发？要一起甩啊！啊，一二三，好烦。 <laughs> 好，这集主题是什么？这集的主题是我们相遇跟相爱的过程。嗯嗯。好，我们要来说说我们怎么认识的。先来说我们怎么认识好了。一开始会有点不好意思跟大家讲，但是我觉得我们还是公开一下。 公开一下比较好，为了造福广大的女同志。 <laughs> 好，我们其实在我们是在交友软体上面认识的，应该很多人看到的时候会想说， <laughs> 真的假的？说交友软体也可以？真的，这是真的，这件事情是真的。 <laughs> 但是哪一个城市我们就不方便说。对你先，你先说一下，你当初怎么会想用交友软体。我当初会用交友软体的原因是因为。 就有时候在感情上会遇到问题，嗯，然后我身边的朋友都是直男跟直女，所以有时候会没有办法跟他们讨论说，就是女同志之间在感情上的一些问题，他们会不理解，嗯，然后我也没有当那时候也没有太太多同志朋友，大概十十个手指头都数得出来， <laughs> 我就想要去认识就是。 再多一点跟我同样的人，然后就是不同想法，就想办法混进那个圈子。对啊，而且我想说，如果真的以后怎么样，就是找不到另一半了，我就孤老终生嘞。我早点混进去，说不定还可以遇到你知道相爱的人。 <laughs> <laughs> 好，那我再说说看我的，我当初用交软体是因为。 我大概也是跟他有点像，就是感情的时候遇到障碍，这样心里很烦躁不安，然后我觉得我怎我会一直想很多，所以我是巨蟹座，很容易想很多，所以我想要玩一下就软体，但是我那时候没有想要找另外一帮，我只是想要就是分析一下去做别的事情，然后可以聊聊天这样子，然后那时候就玩的时候就随便滑几下，就刚好滑到他了。后来那个时候我看到他，我先说一下我第一次看到他的时候，因为我。 我想要就是找姐姐，我想要找成熟一点的。然后她比我小，我二十六岁，她二十三岁，她比我小一点。然后我那时候觉得，我跟同龄人相处，我都已经觉得我太老成，了，或者说我会觉得有时候很难，很多东西很难聊得仔细。然后我那时候看到她，她那时候她现二十三岁，但但她那时候才二十二岁。我想二十二岁这个呢，哦。 不行，可是因为我觉得他看的照片是，他看照上面照片好看的，然后我觉得照片是好看，但是我觉得本人不一定好看，你们也知道的。然后但看一看觉得都是出去玩的照片，我本来他也要把它划掉了，但是又把它拉回来，想说反正只是来交朋友的，我再看一下上面介绍好了。但是你那介绍一看更想划掉，因为他介绍就是写喝酒经常，然后就二十二岁，然后身高一百六，比我矮很多。 <laughs> 然后他的兴趣是，他是他兴趣是要写超烂，我就一直在问他这个为什么兴趣是要写这么，他写聊天、交友、打游戏，然后看起来就超烂。 <laughs> 重点就是那时候看那个界定印象，你会想象出想她就是一个公主，然后很难照顾，然后长得漂漂亮亮的，然后年纪又这么小，然后你们喜欢的照片，对，你们会觉得就是你们去想她也会觉得看起来很。 要不要跟这个人聊天，对不对？但后来我想说，好没关系啊，我就把它划划 OK 了。然后反正我划了 OK 以后，就当朋友聊天。那你呢？你说看你的哦。而且我那时候跟他说，我差点要把它划掉说他超。我们都说幸好我给了他一个机会。真的，真的是幸好你给了我一个机会，不然我们真的现在可能都，嗯，不知道几百年后或几辈子才遇到。真的，我是完全没有共同朋友的认识的。对，我们就是我们生活圈是完全完全不一样。 但是，但是，但是他后来让我改观蛮多的啦。对， <laughs> 那也是要看你当初看到我的时候的想法。我当初看到你的想法，一开始当然就是觉得你很漂亮，你后也对，我的大菜因为我喜欢我我喜欢姐姐，所以我我姐样，嗯，不是一脸姐样，不是御姐控的样子。 <laughs> 然后，诶，但是我又不喜欢那种就是。 只有很漂亮，嗯哼，就是看起来又太弱弱的，就你你那时候照片看起来有点帅帅，然后又就是又漂亮，就是帅帅然后又漂亮漂亮的那种， <laughs> 然后然后那时候我就觉得哇，这是我的菜，然后我就我就立马划了爱心，可是立马划，对我立马划，然后大概没几天吧，然后就看到他确认这样子，那时候很开心吗？ 蛮开心的， <laughs> 我那时候就开心，想说哇塞，那个姐姐根本我没菜啊！对啊，因为我有在那上面聊了很多女生，然后也都是姐姐，可是我觉得都不是我菜，然后聊不下去。嗯，哦，我觉得反正那时候聊天的时候，哎，我我在那边聊了超过十句的人只有两个，然后一个就是完全就是当朋友，然后连 I G 都没加，然后像他就是唯一一个。 聊下去超过十句，然后又加了 IG 的人，你很烦啊，干嘛？霸王花 <laughs> 在那边耍骚，他就很烦，幼稚鬼。然后，然后反正就是那时候聊天，因为我那时候就没有想要去上面找另外一半。然后我的个性其实是有点怪怪的，就是我的个性有时候会跟我我的外表有点不符合，所以其实会吓到人。但是那时候我就想说，反正我只交朋友，就随便乱聊聊，然后什么都聊，然后我们还聊就是聊工作。 我们在交友软件上面聊工作，然后聊未来，聊投资，然后他那时候就是他先跟我打招呼了，然后他先问我喜不喜欢动物，我说喜欢，然后他就传了他家的狗给我看，很可爱，好不好？不不公平，他拿这张照片是拿比较好看的，他平常不是长这么可爱，他平常就是他平常不是长这样，他平常就长这样，跟他主人长很像，他平常就是跑出来然后就是这样，狗这就这样子，我们都觉得去跟宠物宠物沟通师讲的话，家狗应该就是点点点。 对，就是什么都没有，脑袋什么屁都没长。对，然后反正就是说，哦，好可爱哦。然后我们就这样聊聊聊，聊到后来，我就觉得我想要专注在我的个人的工作上面跟其他事情上，所以我就觉得我不想再用交友软体了。所以我大概才玩，可能不到一个礼拜吧。然后我真的蛮快的。嗯，不到一个礼拜，然后我就我就要把它删掉。但是我想要删掉之前，我就去，就是跟他说，哎，我要不玩这个交友软体了。 然后你那时候很紧张吗？我那时候超紧张，因为因为不玩这个软体，就代表他如果没有我们没有互相留联络资讯的话，就代表我这辈子不知道还有什么机会可以再遇到这个人哦。因为我没有留 IG 在上面，对他那时候没有留 IG。嗯。然后后来我就看到你传那句的时候，我就有点紧张。然后我我记得我有问你说为什么你要删掉？嗯，对。然后你就跟我解释，然后你解释完之后才跟我说，就是。 不然你要不要加我 IG？哦，对，然后那时候就想说， <laughs> 幸好 IG 对，但他有留 IG 在他的那个教软体上，但他本来其实就，所以我就去偷看过，但是你知道他 IG 我看完以后就更不想把他当交往对象来来来认识， <laughs> 就是一些，对啊，但是他本人不是这样，他有也二是三岁，嗯啊，好，重点不是年纪，重点是你的脑袋在想什么。 <laughs> 好啦，我现在很爱你，好不好？嗯。 嗯， <laughs> 然后反正反正后来我们就在 IG 上面聊，然后其实本来他还留现实都还回我，然后我还不怎么回他。 <laughs> 对，没有，我一加他 IG 的时候，因为我就想说这个人的 IG 很眼熟，就是我很我记得我之前可能有看过。哦，你好像有说你看过。对，然后我就一加他之后，我就密他说，哎，我觉得你 IG 有点眼熟，我之前好像有看过。不理我？我有不理你吗？ <laughs> 你不理我，你你就不理我。我那时候应该是心情不太好，不然我不会出来交软件。 然后我我觉得我那时候删掉软体，我可能是心情也还没有多好的时候。我是迷你 IG 小盒子，对，我知道，我说我可能真的心，我只要心情不好就会不太回讯息，而且我 IG 有点多讯息， <laughs> 然后反正反正就是他不理我，然后就过了一天还两天吧，我就看到他现在动态 PO 就是他去。 海边吃海鲜，嗯，然后他就说海边海鲜很贵啊什么的，然后我就说真的好贵，我就说你自己去钓应该会比较快，然后然后你就有回我，然后我有回你啊，你回说你跟我爸讲的一模一样话， <laughs> 因为你平常不跟你爸去吗？我好像呛你吧？对，他就说你你讲的话跟我爸讲一，但我真的是没有在给你任何面子哎。 谢谢你倒贴我，啊，谢谢你。 <laughs> 然后反正反正后来我们就开始聊，然后重点是我后来问他，跟他聊天会聊比较深入，就是因为我那时候想说试试看直播来玩玩看，然后他有在做直播，然后我就跑去问他，然后就问他很工作很低调的事情，还问他一个月赚多少，我就说你可以方便方方便问嘛，他就说方便啊，我说哦这么好，然后我们就聊下去，然后结果后来就是直播，他就跑来过来看我，就他说你那时候他好，他说他看完我直播以后他更喜欢我了，因为。 看完你直播之后，有一种就是因为你外表就酷酷的，然后就冷冷艳冷艳的，对，然后不用现在 <laughs> 打我嘞，然后可是你直播就很疯狂哦，直播就是唱跳，然后开是对对对对对，就是感觉蹦来个蹦蹦蹦来个蹦，就感觉就是很真的很私下，你生活就是这样，然后就是很我很喜欢这种反差的感觉，因为反差辣， 对，我不希望我就是真的交往一个，然后就是每天冷面，然后就在那边每天拽沙发在那看。哎，你在看着看久了也觉得很无聊。他觉得我，我应该会觉得说你每天脸那么丑干嘛？ <laughs> 然后我觉得真的是因为我觉得你很白痴。哦，所以你喜欢我是我很白痴？没有，还有你很可爱。嗯，谢谢。还有我对你很好吧？嗯，对我很好。 然后反正 anyway 就是我们会互看直播，然后我那时候也会去看她直播，然后觉得这个女生声音很好听，然后觉得怎么跟她 IG 上面的形象差蛮多。哎，你看我直播的时候觉得我声音很好听的，你声音很好听啊，然后然后然后你看起来温温柔柔的，然后好像蛮贴心的，就是对观众们蛮贴心的。我就去看你 IG 就觉得怎么跟 IG 差很多。然后我那时候好像还有稍微跟你讲过这件事情，但我忘记具体内容是什么了。嗯。 嗯，然后接下来我们就开始私讯开始聊，因为他我看他直播，他对我兴趣，我们就看完直播以后互相对彼此有兴趣，然后我们就继续在 i g 上聊天，然后打字的话，我们都真的从早到晚都在聊天，然后一早起一起床就是早安，然后开始聊聊聊聊聊聊聊，然后他就跟我说，嗯，他现在先去忙，可能会回比较慢，然后就跟他说没关系，反正我也去做自己的事情，嗯，可是我们就是只要都在聊，对，只要你密我，我就会。 很快很快回你，因为我等不及要跟我讲话。对， <laughs> <laughs> 对，反正我们就是，我们也没有在包装，也没有在玩那个什么，呃，那个叫什么欲擒故纵。对，我们就是两个人，就是一直很爱回对方，然后晚上就说晚安，然后后来就打字打到太多字，我们就直接开始语音，然后殊不知这个女人在语音的时候就开始撩我了，然后反正我们后来就，反正语音后来也不够用了，我们就开始。 加赖的，嗯，然后他就说加赖加我赖的时候，他好像还很开心，我超开心的，因为应该是说我一开始先问你说你要删掉这个软体的话，那要不要我们加赖？嗯，然后你就说你的赖都是工作，嗯，所以可能不不方便，就是讯息会很难看到，然后我就那时候就想说。 我借口，我被打枪了吗？那时说我被发卡了，然后想说那算了没关系，那至少有 IG，我们现在一步一步慢慢来。这样子。嗯，应该是来到了，来到了，恭恭喜你。然后反正我们就开始加微信，哎不加微信， <laughs> 加赖开始。我 <laughs> 们后来反正我们后来就是加赖开始聊，然后就开始讲电话，然后讲讲电话从一两个小时起跳，我们有一次最高纪录是讲了四个多小时吧。 从晚上晚上我们就已经整天整天在聊天跟语音，然后再讲电话再讲四个小时，讲到早上五点。我那时候不知道什么都可以不睡觉，因为我那时候讲到五六点。我是我是早上我是早早睡的人，每天呢几乎每天。对，反正我们就要聊了大概三个礼拜，才三个多礼拜才出来，因为他死不出来。他就他就一直问我说，就是要不要出来啊，怎么怎么的，然后我就觉得说。 没有，因为你是我喜欢的型，所以我我会有点害羞，很紧张。对，因为如果语言啊，或是语音这种撩人的，嗯，就是你不紧张，我不紧张，驾轻就熟，就是比较不会那么紧张，因为我没有看到本人。你刚为什么要那么紧张？ <laughs> 你刚为什么要那么紧张？我怕我讲错话，我怕我等下被杀掉。嗯， <laughs> 所以。 那时候他一直就是说可以约出来啊，然后你那时候什么喝个酒之类的，因为他爱喝酒啊？对，因为我爱喝酒，喝酒经常。对，所以他就说可以出来一起喝酒这样子，然后我就会有点。他一直推脱，他一下说要来一下不来，我想说到底要怎样？ <laughs> 我就因为我就紧张嘛，人家人家人家小女孩会害羞。其实我也很紧张，但是我想敢约他出来是因为我想知道他本人到底跟 IG。 差多少？因为 IG 看起来就很媲美，我就想看他本人是不是，就是好一些。我就觉得没有好奇，因为如对我很好奇。因为如果如果我如果花很多钱在他身上，可是他又是，你要见到面就觉得，嗯，我就觉得真比要浪费大家时间。 <laughs> 就是不要到时候哦，聊天聊得很开心，就最后相处相处很不愉快，然后然后还到时候还要就是你知道谁当坏人还很难还很难讲。嗯，对，反正但最后我们还是见面了，我们就约一个。 那个一个我朋友开市政府的同志酒吧，然后我们就在那边约会。重点就是我想看他到底长什么样子，结果他从头到尾都不抬头看我。我害羞，我很害羞。他就我我我一看到他的时候，然后我远远的就看到他，没有他先拿手机拍我，然后我那传给你吗？对，嗯。然后我那时候就想说，怎么会有人在拍我？哦。然后转过去看然后是你，然后就是看，好你是你是不是应该很奇怪有人偷拍你了？嗯。 应该很习惯有人偷拍你的，是还好哦。 <laughs> 然后想说，天哪，好紧张哦！然后我就一直这样。对，他要低着头，然后刘海超大片，我根本看不到这个人。因为我刘海很长，然后就一直低头，然后现在走了走了。然后他他就跟我讲话的时候，然后我就就这样。哦，因为我高他十公分，这样。 <laughs> 好，反正反正就是这样，我们去酒吧玩。可是你知道，两三两杯酒下肚以后，之后因为是我们朋友开的酒吧，他们就给我们笑，然后之后后来就开始这样。 就他就他就他就开始他就开始倒哎，好像是没有那么多啦，他那时候轻轻靠在我我那时候是讲，因为我们两个大概有这样的距离，我们是坐旁边。对我喝多，然后我就想，他轻轻靠在我身上，然后然后我就想说，嗯呃，你再靠一次，嗯，就我不知道我该怎么弄，我就嗯，然后我就这样拍拍他的头，然后不知道我说你喝醉了吗？ <laughs> 然后我还坐得很正经这样子，对他坐得很正经。 嗯，那时候紧张吗？也不会到紧张，因为也喝开了，可能就开心，可是不会到紧张。所以我靠上去的时候是开心，对，是开心的。对，然后反正就是，反正就后来就喝完酒以后两个人很开心，他本来要回家，然后他就陪我走到我家，然后就被我带上来了。 <laughs> 对，因为那时候就很晚了，我也没想说，就是送他回家之后我自己搭计程车回去。嗯，然后那时候你就说你家住太远了。对，他说。 我家住太远，还是今天晚上住，住我家这样子。嗯，住我家，住他家。但是我那时候真的没有想干嘛。然后他就说，不然还是你要上来参观看看。哦，因为他很喜欢画画，我家很多画，嗯之类的。然后我之前也就是好像说过你家蛮好，感觉很漂亮。嗯哼，对。然后我那时候就想说，好啦，那我就上去好，了，因为因为我也就真的喝多了。明明就很开心。对啦，我很开心。 <laughs> 然后就嗯，顺其自然的就上来了，对，然后就没干嘛，就没干嘛，这样子你们知道了没干嘛？ <laughs> 我们没有那个心思，没干嘛。然后反正后来我们就，但时候还没在一起，我们就想说多相处一下再在一起。嗯，然后我还带他去。 九分爬山，然后我还穿一个全身运动服的套装去跟他约会。第一次约会哦，大约会吧。我们第我们不算第一次约会吧，大约会啦，就是有过夜这样子嗯，的第一次然后给我穿全身运动套装来，我就想说轻便一点啊，啊可以露个身材啊。 <laughs> 然后反正后来蛮美的啦，是蛮美的。反正后来就发现我们其实生活上都很 match，就是生活上都很 match，然后我们都会聊对方的心。 心里在想什么，然后很认真聆听对方，然后再一起讨论，然后所以我就觉得对方是在我们彼此是在相知相惜的，然后他也是老灵魂，不会觉得他很小，然后我又有点幼稚，这样子。他真的蛮幼稚的，然后他也被我搞得很幼稚， <laughs> 我们就玩的很开心，然后最后就变成是我们很像是生活的好朋友，然后感情的好朋友，然后讨论未来、讨论工作的好朋友，所以就变成是觉得。 不能没有对方，于是他就挑了一个黄道吉日。我们还去看，就是看农民历，然后就想说，不然就选这一天好了。 <laughs> 对，然后我们就还真就前面一直一直说我们还没在一起，我们还没在一起哦。这明明这已经跟在一起差不多，跟在一起差不多，然后硬要等到那一天，然后才才跟对方告白样。哦，因为其实我们是从在一起，我们从见面那一天以后，我们每一天都见面。嗯嗯，然后直到我们正式在一起，也隔了一阵子了。 但是，但是，就那一天在一起的候，我还说你要写卡片跟我告白。反正就是他那天来跟我告白，然后他就做了一张他自己亲手做的卡片，还剪爱心小卡片。然后，但他字只写三行，反正因为我就不太不太会写太多字。 <laughs> 对，然后他就以他就我就很开心。可是重点是，我其实我要给他一个惊喜，就是我都我当我还一直忍，因为我很想告诉他我要给他礼物，可是我就想给他惊喜，所以反正后来我就跟他说。 哦，因为我家楼是楼中楼，所以我就说还是你想要来我家楼上看看。然后我那时候看完卡片，他就看到我在我的二楼的墙上贴了很多，就是那种大大的纸，然后上面写他的本名，我就写贝拉，你愿意当我女朋友吗？然后这样写大大的几个。然后看到他就说很开心。然后反正重点是，他就先开心一次，可是我这个人就喜欢一次。 开心一次以后，他再开心第二次，所以我就叫他去翻一下我的枕头，就很枕头翻出来就翻出来一张我画的卡片给他。我打开了，我想说差不 <laughs> 多，然后我就想完蛋了，才写真好呢，对，反正这就是我们在一起的过程，就是就这样啦。嗯嗯，对啊。然后希望大家下次可以再来看我们其他影片，然后也祝福大家可以遇到自己心爱的人。 那就这样喽，跟大家说拜拜，好，拜拜。 <laughs>